Mi nombre es Carlos Bonil, soy artista plástico egresado de la Universidad Nacional. Podría decirse que tengo dos frentes, uno visual y otro sonoro. Mi trabajo plástico está constituido por objetos hechos de material de desecho, muchos eh, elementos obsoletos que son desarmados y luego reconfigurados en nuevas cosas. Mi trabajo eh, funciona como entre lo abstracto y lo figurativo. Digamos que parte de lo abstracto porque las piezas ah, antes de, estar pues como configuradas no, realmente no tienen una forma definida, sino que yo soy el que la planteo. Es decir, veo esto, este objeto y comienzo a, a encontrarle la forma que, me parece más adecuada para lo que estoy construyendo y finalmente eso se convierte en figura. Eh, y asimismo eh, trabajo, por ejemplo, con objetos de sonido que tienen como, como esta misma cualidad de ser un objeto en desuso rediseñado. Pues he tenido varias bandas, pero digamos que una de las principales son em, y DC, que es eh, una banda de ruido con la que trabajo desde el 2002 y eh, Mugre que está funcionando desde el 2005 que es un poquito más musical pero también trabajamos con este tipo de aparatos. he a veces optado por no utilizar una temática específica, sino una estética que hable. Entonces, por ejemplo, los aparatos que yo construyo con, con chatarra, con pedazos de aparatos antiguos, con etcétera, em, ya tienen de por sí un concepto adentro de ellos. Eh, habla un poco de la masificación, del obsoleto, de lo que pierde como utilidad, de lo que tiene, digamos, como que de alguna manera se vuelve un estorbo, ¿sí? Eh, un poco lo mostrenco, ¿sí? de ahí un poco también como que yo haya terminado en ese tema. Parece que no que no tiene nada que ver, pero, pero sí, pues porque todo lo que yo utilizo es mostrenco. qué objeto se vuelve mostrenco. Esta exposición eh, habla sobre eh, lo que ya no es deseable, lo que se extravía, lo que se pierde, lo que se abandona, lo que no se quiere, lo indeseable. ¿sí? Entonces, eh, comencé a pensar en diferentes objetos, locaciones, donde lo mostrenco era una cualidad. Lo mostrenco es un término legal, digamos, ¿sí? Viene de una palabra castiza que, que tiene varios significados, no solamente eh, tiene que ver con lo abandonado, sino también con lo monstruoso, precisamente lo que está, digamos, de alguna manera incluido dentro de la palabra. Digamos que la reflexión que yo trato de hacer con, este, esta exhibición es que todo es, eh, todo susceptible de convertirse en mostrenco. Todas las cosas que, poseemos en algún momento no van a ser de nadie, ¿sí? pueden estar enterradas, congeladas, eh, eh, obsoletas en algún lugar. Necesitaría eh, los audífonos y este micrófono para acercarlos. Mi trabajo como artista me ha permitido hacer residencias en diferentes lugares. Estuve en Iquitos trabajando en el laboratorio Iquitos, organizado por eh, Oído Salvaje de Ecuador donde hicimos paisajes sonoros, personas de Ecuador, Perú y Colombia. Eh, estuve en Río 52, en México DF. Estuve trabajando durante un mes para una exhibición llamada Restos. También hice parte de la exposición Bogotápolis dentro del marco del Festival de Arte Colomborama en Oslo. Estuve en Puerto Nariño eh, haciendo el proyecto No es pero parece la primera versión con la usurpadora. Allí trabajé con eh, gente de comunidad en talleres. También eh, trabajé como coordinador de los laboratorios de artes visuales en San Andrés y Providencia y eh, actualmente soy el coordinador de los laboratorios de eh, artes visuales en Amazonas. Digamos que también eh, la parte de docencia ha sido muy importante dentro de mi proceso. Tengo ya cierta experiencia como docente dentro de diferentes áreas. Por ejemplo, he estado en el área de video, he estado en el área de sonido, estado en el área de imagen precinemática. También he hecho varios talleres de circuit vending y todo el tiempo estoy planeando nuevos talleres para nuevas comunidades de personas. Proyectos mostrencos son proyectos que he abandonado por motivos distintos. Cada caja contiene un objeto que hace parte de uno de estos proyectos y cada uno corresponde a un momento en el que me fue imposible terminar la pieza. Es posible su adquisición a discreción del comprador, ya que no podrá ver el contenido de tal caja de cartón. Podrá levantarla, escuchar su contenido, pesarla, pero no podrá abrirla. Su contenido es secreto, sin embargo se garantiza la calidad de las piezas. Una vez hecha la compra, el artista contará con un mes y medio para resolver la obra y hacerla llegar al comprador.